接下来这一个礼拜有什么特别要注意的日子吧？首先，我们来来看一下礼拜一，它逢到了是我们的大偷休日，同时也逢到了通宜少取。什么是通宜少取呢？也就是我们的通书上面呢，红字相对的少，黑字相对的多。因此，老师也会建议礼拜一有什么特别要执行的事情，尽可能都可以缓一下，会是比较吉利的。即便呢，当天是逢到了大偷。 休日其实是可以在家中呢，呃，改变一下装潢，又或者是说移移动一下大型的家具。但是如果你本身就觉得我最近的运势不是那么的顺遂的话，老师也会建议你暂时缓一下哦。为什么？因为呢，有可能你这么一个移动，不小心把自己的财位给堵住了，又或者是你不小心这么一个移动，诶，把东西摆到了下方，所以呢。 如果说你真的觉得你运势不是那么顺遂，尽可能就少做一些变化，因为有可能这些变化呢是越变状况越不利于你哦。好，我们再来看一下礼拜二又是什么样的日子。礼拜二呢是逢到了我们的乌兔太阴日，它当天的吉时落到的是辰时，也就是我们早上的七点到九点这个时间。一般来说，七点到九点，大部分的人呢都是清醒了。 那很多人呢，可能是去上学路上、上班的途途中，又或者呢，他可能还在家里享用他的早餐。不管是哪样一个状况，如果在这个时间清醒的你，务必第一件要做的事情就是装一杯满满的温开水，把它一次喝完了。这样子呢，可以启动呢，让我们身体呢得到足够的水分，开始一整天的一个循环，达到呢。 我们要的一个新陈代谢，同时记得在礼拜二的同的中午午休的时候，不管你是有自己带便当，或者是你是有搭公司的伙食，又或者是你是外出去享用你的午餐，在你吃完午餐的时候，我们不要滞留在室内，我们可以到室外，可能是公园、马路旁、树荫下，只要是安静、安全的地点，我们可以在那边做深呼吸。 养生法，也就是做深呼吸吐气，至少维持个十分钟，又或者是做七七四十九次，这样子呢，也可以呢，将我们身体的晦气呢做一个代谢跟调节。同时，在礼拜二的傍晚，也就是晚上，我们要饮用晚餐的时候，老师会建议在当天务必要喝一碗热汤，借由达到补气的一个效果。好，所以记得，如果你想要呢。 借由这一天呢，帮自己做一个呃转运补运的动作的话，你务必一定要在早上七点到九点这个时刻喝一杯满满的温开水，中午的时候做足十分钟，又或者是七七四十九式的深呼吸吐气的养生法，另外在傍晚喝上足足的一碗热腾腾的汤来为自己补气打气。 接下来我们来看一下礼拜三又是什么样的日子喽？礼拜三逢到的是我们的红砂日。诶，大部分人可能会很好奇，老师什么是红砂日啊？一般我们会使用到红砂的部分，可能是在画符，又或者是说在做开光的时候。那红砂呢，在我们的择日学来讲的话，它代表的是呃，诸所有的吉事呢都是禁忌的。 所以一般来讲呢，在择日来看的话，这一天呢，大部分的事情都是要保守，再保守才是比较好的，也会禁止任何的急事在当天去做执行。好，所以是说，如果你有要做定盟签约啊，好开市，尽可能都要缓一下哦，不要选择礼拜三，好不好？再来，我们来看一下礼拜四又是逢到什么样的日子？礼拜四逢的是难得的天赦日。 天赦日呢，原则上一年呢只有四到六次这样的日子，这一天呢会好上加好。如果我们去做祈福的话呢，也可以在当天呢祈求上天呢赦免我们的罪恶。所以如果说你有要祈官禄、要祈求呃子女或者是补运，我们都可以在这一天呢前往庙里呢去做一个祈福的动作。好，甚至在当天呢去做调整一下。 本身的元辰宫也是一个不错的方式，好，可以达到双倍的一个效果。好，再来我们来看一下下礼拜五又是什么样的日子呢？礼拜五呢是不适合去做探病的哦，所以如果说有亲友住院了，你要去前往探望的话，我们可以呢提前或者是延后一下，这样的话才比较不会呢，呃，让这个煞气呢影响到自己的运势。再来我们看一下礼拜六又是什么样的日子？ 礼拜六逢到了一个很特别日子，就是我们说的阳公祭。哦。阳公祭是什么啊？它就是我们东方的黑色星期五。好，黑色星期五在东在西方来讲的话呢，它大家会觉得它是属于一个比较不吉利、不幸运的日子。那阳公祭的话，在我们的呃农民历来讲的话呢，一年呢会逢到十三次这样的一个日子。那 在过去来讲的话，它是代表的是从我们农历正月十三号之后呢，从每个月提前两天呢为百事禁忌日。那传说呢是因为有一位呃宋刊舆术士就平，因此呢我们就称这一推为杨公忌。可是也有另外的一个说法，就是曾经在民间有一位杨公，他有十三个很不错的儿子，那遭人嫉妒，结果呢，诶阎罗王呢就在。 某一年的闰年，每隔一个月，取走他一个儿子的性命。接连的这十三个儿子呢，都到了西方极乐世界了。这杨公呢，非常的伤心，所以他就分别呢，每个月呢，都会帮自己的儿子呢做祭拜的动作。所以后人呢，就把这个日子呢，都分别的记下来，认为这是一个，呃，祭，凡事呢，就是吉事少取的日子。 那还有另外一个说法，就是有一阳有一位阳姓的将军，他有记录呢，他常常都是胜仗，可是偏偏就是有几天呢，哦，他特别呢就是很难会打胜仗，都会败仗而归，所以他也把这几天给记下来，然后人家说这也是属于阳公忌的日子，不管呢是哪一种派的说法，重点就是逢到阳公忌这个日子的时候。 这一年里面有这么样的十三天，是诸事不吉、诸事不可取的，尤其是针对婚嫁、定盟，是完全会避免、避讳掉的一个日子。所以说，在礼拜六，应该你不会收到任何的喜帖，是在这一天去做婚嫁的喜庆的。好，如果说你有要做什么样的规划，老师也会建议避开礼拜六，因为礼拜六它真的就是在民俗上不是那么的合一，好不好？记得喽。 它就是我们的黑东方黑色星期五。再来，让我们来看一下礼拜天又是什么样的日子。礼拜天呢，是一个适合嫁娶跟求医的日子。比如说，我们想要去看中医调整身体，又或者是要去做整腹、整骨，好调整经络，这都是很适合可以在礼拜天让自己做一个舒心的，好还有呃改变身体磁场一个一个时间点。 啊，不妨呢，如果说你有需求的话，我们可以在礼拜天呢前往去看哦，挂号。好，那这样的话呢，在礼拜天这一天应该也会蛮大爆满的，因为毕竟在这一个礼拜来讲的话呢，好的天数大概就这么几个天数。好，接下来我们再来看看，下来这一周呢，个别的生肖运势又要注意哪些项目喽？第三名是我们属老虎的朋友。 他是我们呢本周呢运势第三名强的朋友哦，第二名是我们属兔的朋友，然后第一名呢是我们属老鼠的朋友。哇，这几个朋友应该会觉得怎么会这样子？因为上一周其实他们的运势可能没有那么的理想。好，但是呢，我们老师再来跟你讲为什么这三个生肖会特别的旺。所以，我们再来看看接下来个别生肖。 在这一周的运势状况，首先我们来看一下属老鼠的朋友，强棒出击！哎呀，你知道吗？上周属老鼠的朋友真的是哦，过街老鼠，真的是棒打老鼠，你知道吗？因为上周他真的是吊车尾的第十二名耶。可是呢，这一周竟然忽然哇，运势遥遥领先，忽然就怎么一要到了，一要就要了十二名，立刻升到了第一名。 所以大起大落的这样一个状况，其实对属老鼠来讲的话，你一定要去调试自己的心理，也不要得失心太重，因为你今年的运势呢，就比较容易是逢到这样子大起大落的一个曲一个一个曲图。但是你要记得，你的特性就是什么，能屈能伸嘛。所以说，即便你看你是上一周的苦主，你是本周你就是胜利主啦。但是呢，这一周我们不是强势出出事出现来报仇的，好。 而是呢，继续呢，赶快把落后的的一些呃我们的行程啊，或者是我们落后的案子啊，赶紧的哈，加把劲把它完成了。好，那这样子的话，你在下一周的时候呢，才不会觉得诶，我又碰到一点小小阻碍，好不好？以属老鼠的朋友记得喽，这一周呢，运势很强盛很旺，所以有什么事情呢，赶快做，因为这一周呢，你的执行力会特别的好。 完全就是属于一个事，呃，事半功倍的一个状况，好不好？再来，我们来看一下属牛的朋友，哇，属牛的朋友在这一周呢是名利两通，诶，为什么是不是名利双收啊？因为只是通了，通了代表的是什么呢？代表是说你可以去期待有成果，你必须要去努力。 你比如说，你的人脉或者是你的关系，你可现在可以去用它了。你请他们帮忙，他们会尽力的去帮你。但是呢，如果你没有开这个口，你这个名跟利是通了，可是呢，却没办法收回来。所以记得喽，这一周就是要去疏通你的人脉关系，这样子你才可以在下一周名利两收，好不好？再来，我们数。 老虎的朋友在这一周呢，哎，老师送给你叫做“虎虎生威”。好，这一周的属老虎的朋友呢，他会觉得呢，哎，你可能会觉得比较能够有一些名望跟声望的提升。比如说，你可能会借由一些事件或者是一些决定，好，让你会觉得，哎，我的威严好像渐渐的有一点提升的感觉，好。 所以重点呢，就是属老虎的朋友，你务必要多一点的自信，因为你多一点的自信，你才会有那个威望的感觉出来呀，对不对？但是呢，不是自，不是过度的自豪哦，好，所以这个这两者之间，我们还是要稍微去拿捏一下，好不好？再来，我们来看一下下一个生肖是属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，诶，在本周呢是吉星高照的一个生肖。 你可以呢，借由这一周呢，多去参加一些活动哈，然后你会发现你可能会有意外的收获，比如说，你碰到了很久没有碰到的朋友，或者是说你认识了，呃，某个人，他刚好可以帮你现在在做的事情做一个牵线什么的，好，反正任何的事情你我们都很难去想象，是说它是为了什么而发生的，但是。 我们要去找很多的触及点，因为每一个点，它可能呢都会迎接下一个蝴蝶效应，那也有可能呢让你在下一个决定或者是未来的时候，咦，你会发现，哎呀，原来老师当时说的是这一个啊，懂我的意思吗？好，所以属兔的朋友，这一周就蹦蹦跳跳的往外跑，多去触碰一些人事物，好，未来你会用上的，好吗？ 再来，我们来看一下属龙的朋友。好，属龙的朋友在这一周，老师会提醒你莫伤情分。本身呢，属龙的朋友常常就是贪一时口快，所以比较属于豆那个我们讲的就是刀子口豆腐心的朋友。记得啦，在这一周你就是少说少错，不说不错。啊。那也不要一直去回想或者是回首过去，因为过去已经是过去了，它就是一段历史。 重要的是活在当下，以及去展望未来的可能性，这样子是比较实际一点的。所以属龙的朋友记得喽，即便呢，呃，我们一直在梦里面是很好的，但是有时候我们要跳回来现实，这样你才能够知道接下来的路怎么样走才是对的。好，再来我们看一下属蛇的朋友。 属蛇的朋友呢，呜，这一周叫做八方贵人周，哇，你上一周的能屈能伸呢，这一周真的是给你带来了回报了，你会觉得，诶，怎么好像大家忽然都跟我有所呼应了，你知道吗？啊，所以呢，属蛇的朋友，这一周呢，再接再厉，好不好？你要做的就是把这些贵人呢，好好的报警，好，但是也不要忘了。 这些时候，有些时候是要互相回馈的。今天人家帮了你，改天你也是要回馈帮助别人，这样子才会有来有往，好不好？来，我们再来看一下属马的朋友。属马的朋友呢，在这一周呢，要注意的就是小人相争。那特别要留意的日子呢，是当周的礼拜二跟礼拜四。呃，不要觉得每个人好像每一句话都是针对你的，因为。 我们要转念，就算他是针对你，你也要想他可能就是在考验你的能耐到哪里，好不好？那你只要按部就班的做你本分里面应该做的事情，小人再怎么争，你就让他们在旁边争嘛。重点是，他们要争的是成果。可是如果你因为他们影响了你的情绪，让你的进度呃可能缓慢了，那这样反而呢就让他们得逞了，不是吗？ 还不如让你的进度超前，好，所以不要因为别人的，呃，言语影响了你的情绪，影响了你工作或生活上的步调，好吗？来，再来，我们来看一下下一个生肖是属羊的朋友，属羊的朋友会觉得，哎，这一周周边怎么这么多的冷言冷语？这一周是考验你的情商的，好，一周，也就是我们的 EQ，不要轻易的动怒。 啊，那特别要注意的天数在这一天呢，在这一周呢是礼拜三跟礼拜五，啊，所以尽可能呢不要过度的去放大别人所说的话，因为说者可能无意，听者有心，好不好？再来，我们来看一下属猴的朋友，哦，属猴的朋友呢，这一周要特别留意的是礼拜四，那属猴的朋友呢，在这一周走小小的偏财运。 所以你可以试试你的手气，好。那如果我们是比较务实的朋友，我们可以看一下是说，哎，我可能呢会接很多订单，它不不是大单子，可是它是小的单子。又或者是说，如果你是做采购，你会发现，哎呦，我好像今这一周绩效不错，我都可以用比较略低一点点的的的那个呃金额呢成交这样子，帮公司赚稍少的获利这样子，好。所以你只要记得。 积少成多，我们不要去觉得是说，哎呀，就只有那么一点点，好不好？好，因为这些东西累积到了月底，其实呢，对你本身的呃绩效或者是考核来讲的话，也都算是小小加分嘛，好不好？好，所以尽力喽。再来，我们来看一下属鸡的朋友，属鸡的朋友在本周呢要注意的是礼拜五。那在这一周，属鸡的朋友特别容易呢就是胡思乱想。 那老师会建议，就是说，你可以，如果说你是有家庭呢，你可以全家出游；那如果说你有对象，也可以携伴出游，安排一个小小的微旅行，让自己就是松一口气，缓一下心理的压力，这样子。那如果说你是单身的朋友，那你也可以不妨就是去去书店，好看看书，那把自己融入到一个不同的磁场，让自己就是呃可以重新沉淀，然后整理一下自己的心情。那。 同时也可以借由一些其他的，比如说去看音乐会啊，或者是说我们讲刚刚讲的看书，甚至就是什么都不做，就在咖啡店品一杯咖啡，那也可以转移你的心思，哈，因为主要就是不要乱想，因为你乱想的时候，你就会去做一些不对的决策或者是决定。好，再来我们来看一下属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这一周呢。 好，要注意的的就是我们说的破财牵连。哎呀，所以是说呢，如果说有朋友或者是有人跟你说，你要不要投资看看？哎，我跟你讲哦，你想不想要买一样东西？哎，我跟你介绍什么？哎，这一周哦，尽可能就不要去参加这样的一聚会了，因为你的耳根子很容易软。那又或者是人家一讲说，我跟你说这东西你。 没有不好，它是不错的，而且又可以分红又什么的。然后，可是呢，你就是我们刚好现在有这个活动，你就是买到什么门槛这样就可以了。你可能会觉得，好吧，进来也不是完全不好，也没有贵到哪里去，那就帮这个忙吧。可是你帮了这个忙，你就会发现，哎，你后面会卡住，或者是说你后面你会觉得你没有办法，就是继续帮下去。 不如一开始就不要进这个坑，好不好？所以说，属狗的朋友，不管是呃，如果有有亲友在旁边要要你就是呃借钱周转，或者是小小的投资，或者是买什么商品，我们尽可能都缓一周再跟对方谈。这样子你比较不会让自己落入破财的这个局，好不好？好。 再来，如果说牵连这个部分，一般就是说做代，呃，做人家的担保啊什么的，然后尽可能这些都不要，好吧？因为属狗的朋友这一周比较不利做这样的一个决策，好，尤其是礼拜六，是你运势在这一周最低的时候，好，尽可能任何的约会见面也都避开这一天。好，再来，我们来看一下最后一个生肖是我们属猪的朋友。 属猪的朋友呢，其实一般来讲呢，都是脾气相对好的。那即便呢，他们想要拒绝对方的时候，他们通常都是给人家软钉子碰。不过呢，老师会建议你呢，就是不要再压抑自己了，因为有的时候其实你还是蛮委屈在内心的啊。哦，所以是说属猪的朋友这一周呢，要注意的是礼拜五跟礼拜天。 那尽可能透过这个周末的时间，让自己放松一下，然后好好的跟别人沟通一下啊，不要一直压抑自己的情绪跟想法，这样是比较理想的。好，接下来我们来看一下这一周呢，针对感情的部分呢，有哪几个生肖呢？是感情胜利组哦。首先，我们来看一下第三名呢，是我们属猴的朋友哦。属猴的朋友除了在这一周呢，我们是在。 财运上面呢，诶，手气不错的，在感情方面呢，也相对的得意啊，所以在这个时候不妨呢，你可以出手阔一点，带对方去吃一顿好的，或许也也是可以另类的呢，让感情去做升温。那如果说是有心仪的对象的，这个时候也可以大胆一点的送出一点比较贵重的礼物，或是比较呃对方想要很久的礼物。 可能你可以借这样的方式打动对方喽。再来，我们来看一下属龙的朋友，他在这一周呢是我们感情的胜利组的第二名。属龙的朋友呢，老师刚刚有提到了，哦，可能就是属于比较呃脾气来得快的朋友。那如果说你不小心跟另一半有吵架了，这个时候呢，就可以好好的运用这一周的这个情势呢不可挡的一个状况。 运势强强棍嘛，你可以好好的运用这个机会呢，去安抚对方，因为呢，这一周对方其实不管你说什么，他都是相对的比较容易买单买账的，好不好？再来，我们来看一下第一名呢，是我们属牛的朋友。哎呀，属牛的朋友呢，哈，除了老师说的，我们的名名利两通了，就等待名利双收了。在感情上面呢，相对的呢，也会是比较顺遂的。 的对方呢，可能开始会给你有一点回馈或者是回应，甚至可能就是你会觉得是说，诶，如果说本来就是有在暗恋的对象，那你们的互动上可能增加了，那不妨呢，在借由这个升温的这个迹象呢，赶紧出击，邀对方出来见个面，或者是吃个饭，啊，小小的联谊约会一下，或许你们就有机会进入下一步。 好，以上是这一周的陨石周报，感谢大家的收看。喜欢老师周报的朋友，请记得在下方帮老师按个订阅，同时也给老师一个 like，这样子，那老师也会感受到你们的鼓励哦。那如果说你有什么样的问题想要跟老师咨询的，请透过下方的联络方式跟老师做联系，老师也会很乐意的回答你们的问题，或者是做其他的线下咨询。 谢谢大家本周的收看，我们下一周再见喽，拜拜。